Estamos a hablar de un cuestionario que servirá a modo de instrumento de autoavaliación permitiendo al usuario analizar o un nivel de preparación no que respecta a espacios de aprendizaje innovadores y e as metodologías pedagógicas relacionadas con la utilización das TIC. Acompañando a este cuestionario, diseñamos dos productos complementarios. unha enquisa anterior ao curso que ten como objetivo coñecer mellor as principais motivacións, opinións e expectativas dos participantes, así como determinar cale a súa capacidade e competencias previas. E unha enquisa posterior ao mesmo para avaliar a calidade das sesións formativas e o progreso do curso. Asimesmo, servirá para a recollida de opinións e suxestións de mellora por parte das persoas participantes.